Nimeanza kutengeneza maudhui mwaka 2019 lakini mwaka 2022 ni mwaka ambao nimefanikiwa kuwafikia na kuwafundisha watu wengi zaidi ah, ukilinganisha na miaka ya nyuma. Naweza kusema pia wakati wa kufundisha watu hawa wengi nimeweza pia kujifunza mambo mengi, na mambo haya nataka niyazungumze siku ya leo ili yaweze kusaidia wewe ambaye unajifunza au unayetaka kuanza kujifunza masuala ya creative. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii Usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwa sababu katika chaneli hii utajifunza masuala yote yanayohusiana na creative design, kwa maana ya filmmaking, videograph, photograph, eh, masuala yote ya graphic design, lakini bila kusahau masuala ya teknolojia. Utajifunza katika chaneli hii bule kabisa bila kulipia gharama yoyote nashukuru wote ambao mmekuwa mkinisapoti kwa kusubscribe na haitoshi tu wengi mna like video zangu na kuacha maoni katika sehemu ya, uh, ya comment na wengine mmekuwa mkinipigia simu zaidi kwa sababu kazi hii ya kuandaa content by the way ni ngumu mmekuwa mkinitia moyo na kuendelea kunifariji ili niendelee kutengeneza content zaidi za kuelimisha nataka leo tuzungumze kuhusiana na mambo kadhaa ambayo kwa namna moja ama nyingine kama utaweza kuyazingatia na mengine kwa sababu ni makosa kama utaweza kuyaepuka basi atakusaidia kwa kiasi kikubwa sana kubusti au kuongeza value katika biashara yako ya design mwaka 2023 Uh, ah, tangu 2019 nimekuwa nikifundisha wanafunzi mbalimbali ambao ni bigina, wengine wanaanza, lakini wengine wakiwa na experience ya kawaida kwa lengo la kuongeza ujuzi zaidi katika masuala ya creative lakini by the way unapofanya design unapofanya kazi yoyote ya graphics haudisaini kutoka kusikojulikana by the way unafanya design au una design kitu chochote katika software za graphics kutokana na experience ambayo wewe umeweza kuipata au kutokana na inspiration ambayo umeiona kupitia kazi za watu wengine by the way hilo ni swala ambalo halipingiki na hakuna uwezekano wa kwamba una design bila kuzingatia misingi na mambo ambayo yanatuongoza katika kutengeneza kazi za design ambazo ni nzuri na ni acceptable na zinaweza zikaongeza value ya kile tunachokifanya na tukawa paid zaidi kuliko uh, wakati ambapo hatuyajua baadhi ya hayo mambo So nataka leo nizungumze kuhusiana na inspiration. Of course unaweza kuwa inspired kufanya kazi yoyote ya design kutoka katika platform au watu mbalimbali ambao wanakumenta. Unaweza kuangalia kazi za watu wako wa karibu ambao unahisi wao ni walimu au wanakufanyia mentorship kwenye kile ambacho na design, ukaona kwamba hapa kuna kitu cha mimi kuweza kujifunza ili niweze kutengeneza kazi ambazo ni dope zaidi na ambazo zitawavutia wateja wangu lakini haiishii hapo. Pia kuna uh, platform mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia kama Pinterest, eh, Behance pamoja na Instagram ni sehemu nzuri ambayo unaweza ukajifunza au kutazama watu wengine wanatengenezaje poster, flyers, logo pamoja na kazi zingine zote za design ili ziweze kuinspire na kukupa nguvu ya wewe kuweza kuanza kitu na kuweza kudesign kitu ambacho ni dope. So yapo makosa mbalimbali ambayo watu huwa wanayafanya, hasa wale ambao wanaanza kujifunza hasa wanapotumia platform mbalimbali kujifunza, kwa sababu tunapojifunza masuala ya design, unaweza ukajifunza kupitia premium content ambazo ni za kulipia, lakini pia unaweza ukajifunza kupitia content ambazo ni free especially, au watu wengi zaidi tunajifunza kupitia YouTube. So unapojifunza kupitia YouTube hasa kwenye zile uh, videos au content ambazo zinakuhitaji we kuweza kupractice ule ujuzi uliopata, ni vyema ukaweza kuzingatia kuitazama ile kazi kwa umakini na kuweza kuanza kuifanyia uh, mazoezi ile kazi ili uweze kutoa kitu ambacho ni dope. Sasa hapa kuna kitu ambacho watu wengi sana wanakosea, hasa wale ambao wanaanza masuala ya design. Wengi ya wanafunzi ambao mimi nawafundisha na watu wengine nilikuwa nikiona kazi wanazoshare, wanakuwa excited sana kufahamu program fulani ya kufanyia design. Mtu akishafahamu tools kadhaa zinazotumika katika masuala ya Photoshop, matumizi ya Adobe Illustrator na kazi zingine kama za Premiere Pro pamoja na After Effects kwa ajili ya motion graphics. Wanafunzi wengi wanakuwa excited zaidi kuanza kutengeneza vitu vyao ambavyo wao wanavipenda, kitu ambacho wakati mwingine kinawapelekea kutengeneza kitu ambacho hakiko relevant au sio kizuri ukilinganisha na mategemeo yao au kitu ambacho kilikuwa kimejengeka kichwani. Sasa ili uweze kufanikiwa kutoa kitu ambacho ni kizuri na kushauri, kama unajifunza kupitia tutorial au uh, training yoyote ile ambayo unajifunza, hakikisha kwamba unaanza kwa kujifunza kwa kuiga kile ambacho unakiona uh, mwalimu wako au mtu yoyote ambaye anakifanya kimeweza kukuvutia jitahidi kadi utakavyoweza uweze kutazama kama ni video au kuangalia zile document ambazo wamekupa unasoma au kutazama video zaidi ya mara mbili ili uweze kupata kuketch up uelewa zaidi wa kile kitu ambacho amefanya kisha uweze kufanya wewe mwenyewe kwa kile ambacho umekielewa na sio kwa kuzingatia kile ambacho mwalimu amefundisha ni ukweli usiopingika kwamba unaweza ukaangalia video fulani usielewe asilimia mia kile kilichofundishwa, lakini ukatoka na ujuzi fulani. Ni vema ukaenda kufanyia kazi ule ujuzi ambao umeupata kupitia ile video au tutorial, kuliko kung'ang'ania kukalili au kufuata hatua kwa hatua kama mwalimu wako alivyofanya, kitu ambacho kitaenda kwa wewe kusahau baadhi ya vitu ulivyoviona katika ile tutorial. Kwa hiyo unashauriwa kwamba wakati unajifunza kupitia tutorial, angalia video mara ya kwanza, angalia video mara ya pili kisha angalia video mara tatu ndipo uanze kutekeleza au kuifanya. Kwa kama unajifunza namna ya kudesign poster kwa kutumia reference ya poster fulani ambayo umeiona kupitia YouTube au kwenye mtandao wowote au kwenye premium course ambayo unaisoma, basi hakikisha kwamba unaanza kwanza kwa kuitazama ile video mara ya kwanza, itazame mara ya pili, baada ya hapo kisha itazama mara ya tatu, nenda kafanye kwa kuzingatia kile ambacho umeelewa, kisha utarudi kuproofread au kuconfirm kupitia final work ambayo utaiona kupitia ile content ambayo unaitazama na ile ambayo utaitengeneza wewe. Ukishaweza kukompea na kuona kwamba kuna mahali unakosea au kazi yako inaonekana tofauti na ile uliyoiona, basi inaweza kukupa picha nzuri ya kuona kwamba mimi hata nikitengeneza kazi yangu, basi nitakuwa na uwezo wa kutoa kazi nzuri ambayo inaweza kuwa ina value kubwa na itanisaidia mimi kuweza kujenerate income au kufikisha ujumbe ambao uko intended na mtu aliyokupa kazi au kazi yako husika ambayo wewe unatengeneza. Kwa hiyo uh, ni back and forth ambazo watu wengi nimeona wanakuwa nazipitia. Mtu watu wengi wanakuwa excited kuanza kutengeneza kitu chake binafsi. E, kama mmemfundisha mtu namna ya kudesign poster, namna ya kutengeneza motion graphics, badala ya kutengeneza kile ambacho mwalimu amefundisha yeye anaanza kutengeneza kitu chake, kitu ambacho kinamfanya yeye asifikie malengo kwa kutengeneza kitu ambacho hakifanani au hakiendani na kile ambacho amekiona kikitengenezwa nafahamu unakuwa na hamasa kubwa ya kutengeneza au kutoa kitu chako pale ambapo unakuwa umejifunza, lakini hakikisha kwanza une, unafanya kile kitu ambacho umekiona kwa mwalimu wako, kwa menta wako, kwa yule content creator ambaye amekifanya, ndipo uanze kutengeneza kitu chako binafsi. Kwanza kabisa hiyo itakuongezea muda zaidi wa kuweza kupractice kile kitu ambacho umejifunza, lakini pili, itakupa uwanja mpana wewe kufanya kile kitu kwa usahihi, kwa sababu utakapofanya kupitia ile elimu ambayo umeipata ile tutorial, basi unaweza usifanye kazi nzuri zaidi, lakini utakaporudia kwa kufanya project yako halisi, basi utapata ujuzi mkubwa zaidi ambao utakufanya wewe uweze kudeliver kazi nzuri. Kumbuka kwamba practice make perfect kwa hiyo kadi unavyo practice unavyo spend muda mrefu kwa ajili ya kufanyia kazi kile kitu ambacho umejifunza ndivyo ambavyo unakuwa na uwezekano mkubwa wa kutoa kazi ambayo ni nzuri ukilinganisha ukitumia muda mchache zaidi ku kwa msingi sio kusoma sana au kuangalia tutorial msingi wa kufanya uweze kutoa kazi nzuri ni kutazama ile kazi na kuifanyia mazoezi muda mrefu zaidi kuliko muda ambao unatumia kuitazama na uhakika ukiweza kuzingatia hicho basi utakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa successful na kutengeneza kazi nzuri za design mwaka 2023. Nimeona ni share na nyinyi siku ya leo swala hili kwa sababu nimeona watu wengi sana linawatatiza. Hakikisha kwamba unaanza kuiga au kutazama kile ambacho master wako amekifanya, ndipo nao uanze kutengeneza kitu chako. Kwa hiyo ukitoa kitu ambacho unaona kinaendana kabisa na kile ambacho umekiona, utakapo invest muda mwingine kwa ajili ya kufanya kile kitu kwa project yako, kwa idea yako na kwa creativity yako basi una uwezekano mkubwa wa kutoa kitu kizuri ambacho kitakusaidia wewe kuongeza value au kuboost value ya design ambazo unafanya. Usahau kusubscribe katika chaneli hii, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila nikiupload video huu unapewa taarifa na kuja kujifunza. Lakini pia kupitia Instagram yangu ya Geo Media Group kuna content nyingi na tips mbalimbali mbali ambazo naziachia kila siku. Unaweza kutembelea huko na kunifollow pia ili uweze kuenjoy content hizo. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Sina la ziada. See you next time.